E? Gösteriyor da. Evet. Sercim yok. Seyirci Ne? Seyirci Ya arkadaş davet ediyor. Kim davet eder? Sabri. Haydi. İsmail Deli, Celal Demirci. Ne? Sana diyor ama şey. bu nasıl? Şurada nasıl çıkıyor? Tüm çıkıyor. Gel Değil gel mi? başa gel. Yusuf emmi biliyor ya sanıyor ki bunlar da bir halayı değiştiriyor. Dur ben seni seyredeyim. Seyircin yok. He? Seyirci. Seyircin He. yok ben izledim. Ama seninki oynatılamıyor diyor ya ben girince. E? Senin videolarını ben sonradan görüyorum. yıkıyorsun ha. Seyirci olayım. He? İki kişi. Öbürü kim? Benim diyor. Öbürü? Hüsü. Ben Hüsü. Ben. Ha, Necu, Necu. Biri ben. Bizim enişte, enişte. Necu. Dada. Necmet'in yazıyor. Necmet işte, Necu diyorlar ya. Ne? Merken Necile. Böyle koltuğa ya. Ha. Dörde çıktı. Güller nerede? He? çıkarmışlar. Bu yeni moda. Açık havada düğün. Kır düğün. Dört düğün mü? Bugün dört kere oldu değil mi? He, şey olmaz. Dört kere selam. Bir, birbirimize bulaştıracağız virüsü. Ha drone'u da çek ya la havada drone var. Alo. Lokman. Lokman. Burada 4 sene. Gel otur. Thank you. Şuarcı, seyirci ona çıktı. Kim? Kim Dursun Alagöz ha bu şey. Vedat'ın abi ha bu sizin enişte. Nurettin. da çekiyor. İyi havada duruyorlar. Sen alıp Türkiye'ye götüreceğim. Köyü çekeceğim. yiyecek. Çekiyor. <laughs> Bana reklam ne yapıyor? <laughs> Hadi Şefko. Buraya daha çok e, Instagram var mı sende? Yok. bu yeter zaten. Onda çıkmıyor. Bir de onda koysak yeterli. Hüsnü. Müşkü devam et. Zıpla.